Muchas gracias por la vuestra asistencia. Mm, como se comentaba en la primera mesa, efectivamente la organización de, un seminario internacional comporta pues, algunos nervios, muchas tareas arriba y abajo, pero eh, también produce muchas satisfacciones. La primera, ver, como decía la vicerrectora, una sala, una aula magna llena a petar. Eh, a veces nos cuesta <laughs> eh, reunir a tanta gente interesada en el tema, entonces esto te satisface de que las temáticas preparadas eh, susciten este interés entre el público y eh, la segunda gran satisfacción es poder contar con un elenco de, mm, ponentes, hombres y mujeres, eh, que han venido voluntariamente y, muy agradecidos a, a, participar en la jornada de hoy. Ah, realmente si eh, echan un vistazo al programa verán la calidad de, las ponencias de hoy, eh, terminando con el colofón de los estudiantes de la Universidad de Barcelona, eh, jóvenes que han decidido investigar sobre las brigadas internacionales. Por lo tanto, vamos a dar paso a, la ponencia de apertura. Es un honor tener con nosotros a Remis Kutelski, Ah, es un historiador francés, como bien saben, especializado en la Guerra Civil Española, pero desde un punto de vista, digamos, de la historia social. Es investigador asociado del Centro de Historia Social del siglo XX de la Universidad de París I y autor de numerosos libros, entre los que hace falta destacar Novedad en el Frente, un libro que creo ya tiene más de 10 años, pero que marcó un hito en la investigación sobre las brigadas internacionales, no solamente por la, por la calidad de la, de la, investigación, sino por la novedad de los eh, archivos que el señor Skutelsky eh, consultó, a destacar los archivos de Moscú. Eh, una publicación que nos dio detalles muy concretos de tanto el número como la procedencia de los eh, voluntarios y voluntarias que vinieron a luchar contra el fascismo durante la guerra, sino que también nos eh, aportó una mirada más social de comportamiento, de situaciones que vivieron los voluntarios y voluntarias de aquí en España. Pues sin más dilación, le paso la palabra a Remis Kutelski. Muchas gracias. Gracias. ¿Funciona? Sí. Bueno, después de recibir su amable invitación, me pregunté cómo podría ser útil en el tiempo que disponía cuando ya han pasado más de 15 años ¿eh? desde que dejé de realizar investigaciones sobre las brigadas internacionales. Y además ya no estoy en la universidad, de, volví al siglo. Por lo tanto, le hablaré de la memoria de las brigadas internacionales en Francia en el cambio de siglo y en la actualidad. Depende de ustedes decir si esto entra en resonancia con lo que ocurrió en España, en Cataluña o en otros países. Una primera cosa es costumbre separar la memoria colectiva y la historia. La primera une a un grupo, el parte de su identidad también basada en lugares, conmemoraciones, etcétera pertenece para los que la comparten a lo sagrado. En segundo, pretende ser universal, no conocer a sagrado y utiliza métodos científicos. Pero en el tema que nos interesa, lamentablemente, la separación no es tan fácil de lograr porque la historia militante, como veremos, sigue estando muy presente. La cuestión de la memoria de las brigadas en Francia puede ser abordada por estas amargas líneas de José Faure, hijo de brigadista y periodista de L'Humanité, el periódico del Partido Comunista francés, escritas en 96. Leo. Miles de brigadistas fueron asesinados por primera vez por los franquistas y sus aliados musulmanes italianos y los fascistas franceses. Un segundo a través de Vichy y Berlín, un tercero por Stalin y sus asociados. Luego fueron marginados, incluso olvidados, por la indiferencia de las autoridades públicas occidentales que le negaban la condición de veteranos, por la exclusión a la que a menudo eran sometidos, porque ponían demasiadas cosas en tela de juicio. La exclusión también debe ser tomada en ambos sentidos del término, marginación y expulsión del partido. Si no se puede establecer que los ancianos de España fueron como tales, eliminados de las posiciones de liderazgo del partido, es cierto que el partido los descuidó durante mucho tiempo. Todos los testimonios convergen. ¿Por qué? Los héroes de la liberación de la Francia son, por supuesto, los luchadores de la resistencia. Además, los primeros perdieron, los segundos ganaron. La caída de Franco después de Hitler y Mussolini podría haber devuelto a los ancianos de España al primer plano de la memoria. La ocultación de la epopeya de las brigadas internacionales por parte de la resistencia es por lo tanto un fenómeno que va mucho más allá del marco del Partido Comunista. Pero este contribuye a esta ocultación. En la posguerra, el partido, posguerra francesa, el partido obtiene su legitimidad de su papel en la resistencia y refuerza su discurso nacionalista. Los ancianos de España, símbolos de una lucha internacionalista no son, por tanto, una cuestión importante. Luego cae el telón de acero y luego se produce la ruptura entre Stalin y Tito. Sin embargo, los veteranos de España lucharon mano a mano con los americanos y los yugoslavos. Muchos, muchos en este pagaron muchos en el este de Europa pagaron por ello con sus vidas. Por otras razones también podemos volver sobre eso en el debate. En Occidente, en Francia, no sé si se dice en castellano, huelen el azufro. ¿No? El olor del diablo. A pesar de su innegable lealtad a Stalin. Y esto independientemente de la Guerra Fría. Según varios historiadores, y yo soy uno de ellos, hay dos tipos de legitimidad en el partido según la época. En tiempos de lucha política normal, la lealtad absoluta a la línea, a los líderes y a la Unión Soviética es la cualidad primordial no pretendemos asumir responsabilidades, somos identificados, elegidos y promovidos. En tiempo de lucha armada, en las brigadas internacionales eh, o en resistencia, se necesitan otras cualidades, el voluntariado, la autonomía, la iniciativa y la valencia. Y cuando la paz vuelva, estas cualidades de los combatientes se convierten en defectos. Los que lo habían demostrado se vuelven muy sospechosos. Fuera del Partido Comunista también hay poco interés en las brigadas, a juzgar por la debilidad de la producción de todo tipo, tomándolas como objeto. En los años 60, el libro de un periodista, Jacques Del bayac era mucho más serio que muchos libros de historiadores sobre la guerra española. Veinte años después, un máster en historia. Entre los dos, un proyecto de serie de televisión que paracerá en el fase de guión. Las más significativas seguirán siendo las falanges del orden negro, no sé si fue traducido en castellano, una cómico, cómica de Enrique Enquibilal que presenta al brigadistas como héroes. Varios elementos contribuyeron a que las brigadas internacionales volvieran a ocupar el primer plan en el diseño de 90. Algunos son de carácter y alcance internacional, otros franco-franceses. La primera, con consecuencias históricas inmediatas, es la puerta del archivo de Moscú. De hecho, toneladas de documentos producidos por la Administración de Albacete, un ejército fabrica muchísimo de papeles, habían sido transportados en Unión Soviética en 39 y posteriormente remitidos al ex Instituto Marx Engels. La segunda fue en 93 la votación de una enmienda propuesta por un diputado socialista que proponía conceder la tarjeta de veterano a los antiguos voluntarios. Se produjo una controversia. La historiadora Annie Kriegel, en un artículo hostil en el publicado en el Figaro y rendiendo un vibrante homenaje a Franco, niega a los brigadistas el derecho a llevar el título de primeros combatientes de la resistencia, porque era el brazo armado de la NKVD como consecuencia de la evolución del Partido Comunista, vinculado a la caída del muro de Berlín, el Partido Comunista francés propone a los antiguos brigadistas una placa en la sede del Partido Comunista, la creación de una asociación de amigos, de hecho, sobre todo hijos, de las veguedas, la ACER. Dirigida por cuadros comunistas, decidió, tras un largo proceso, recuperar en Moscú una copia de los archivos biográficos de los voluntarios franceses y confiarlos a una institución totalmente independiente del Partido Comunista, la BDIC, la Biblioteca de Documentación Contemporánea. Tras el sexagésimo aniversario de la creación de las brigadas, Francia concedió finalmente a los ex voluntarios el estatuto de veteranos mientras que las Cortes de Madrid aprobaron por unanimidad un ley que le concedía la nacionalidad española de honor. Por último, pero no por ello menos importante, vale la pena mencionar la obra de Ken Loach, Land in Freedom, que hubo muchísimo de éxito aquí, lo sé, pero también en Francia. Paradójicamente, esta película, que solo menciona alusivamente a las brigadas internacionales, despierta un renovado interés por ellos. Un Tanto es así que algunos estudiantes comienzan a trabajar en la universidad sobre el tema en Francia después de haberlo visto. Podemos ilustrar la evolución de la memoria comunista a través de Henri Roltongui. Sindicalista comunista permanente, Henri Tongui, solo Tongui, ganó España en 1937 y se convirtió en comisario político de la Brigadas 14, la marsellesa. Bajo la ocupación, asumió importantes responsabilidades en la resistencia, sobre todo gracias a su experiencia española. Su último cargo fue el de jefe del Estado Mayor, de, Estado de las Fuerzas Francesas del Interior de la región Île-de-France, bajo, el seudónimo de rol Un camarada matado en España. En este cargo dio la orden de la insurrección parisina. Después, permanezco en el ejército, fue extraoficialmente y luego oficialmente miembro del Comité Central del Partido. Cuando los líderes políticos y militares de la resistencia comunista fueron eliminados de la dirección del partido, Rol Tanguy se convirtió en la figura emblemática de esta resistencia comunista. En la década de 90, el pasado español de Rol puede ser destacado ya no parece ser solo la encarnación de la resistencia, los excluidos han sido rehabilitados, sino sobre todo la de la continuidad entre la guerra de España y la resistencia. De manera, muy simbólica, su última operación pública será en la inauguración del Fondo Brigada Internacional ACER del BDIC. Fue también en los años 80 cuando se publicó el libro negro del comunismo, una juxtaposición de artículos científicos y artículos de agitación propagandista la más eh, desfrenada. Se trata de reducir el comunismo a una vasta empresa criminal, pero ignorando deliberadamente lo que no encajaba en este marco analítico. La mejor ilustración de este enfoque es precisamente el capítulo sobre España. <clears throat> Errores y aproximaciones están siendo empujados y la evocación de las brigadas internacionales se resume a los 500 fusilados de André Martí, una pura leyenda, no soy el único historiador que le ha demostrado. En Stalin y la Revolución, el caso español, el historiador Pierre Brouet, al mismo tiempo, denunció la política del dictador en la península al retomar los escritos del Bernet Bolotin, no traducidos al francés, con algunos documentos que rápidamente quedaron atrapados en el archivo de Moscú. Ciertamente, las brigadas internacionales no eran para él, como para Annie Kriegel, el brazo armado de la NKVD, sino que eran la desviación por parte de Moscú de un movimiento en gran parte espontáneo para convertirlo en el ejército de la Comintern. Por lo tanto, fue, <coughs> por lo tanto, fue en la misma década de 90 cuando publiqué los resultados de mi investigación. Partí de un proyecto de historia sociológico, entender quién había ido a España, por qué y qué habían experimentado los voluntarios. Pero explotando los archivos de Moscú durante meses, trabajé sobre la organización de las brigadas y llegué a conclusiones diametralmente opuestas a las de Brue. Y los presentaré a través del prisma de la represión. El estalinismo, un sistema un sistema policial asesino y un sistema político, ya gobernaba totalmente la Internacional Comunista en 1936. Los juicios de Moscú inauguraron una ola de terror con, en lo que respecta a los extranjeros, la purga del personal de la comunidad y la disolución del partido polaco. El papel dirigente de la internacional comunista en todos los aspectos de las brigadas nacionales está bien establecido. También lo es el ascenso de los, comunistas en la República. También se sabe que varios activistas extranjeros que viven en España han sido perseguidos y a veces ejecutados. Sin embargo, cuando dejamos de lado los rumores, los testimonios de los testigos, los escritos de historiadores que se copian unos a otros sin comprobar las fuentes, pero por el contrario, nos centramos en las fuentes, o encontramos y me di cuenta que no podemos hablar de represión política en las brigadas, excepto probablemente para los voluntarios que son nacionales del partido y ya prohibido casi por Moscú, en particular los polacos y los húngaros. La pregunta, y por lo tanto, ¿por qué no se liquidaron los cientos de indisciplinados, los bocadas, los bocadas que no dudaron en criticar a sus oficiales o a la línea del partido. Los desertores, todos ellos alistados en un ejército cada vez más clásico. Por tres razones principales. Y voy a repetir aquí las líneas que escribí en ese momento. Volvamos a la época del establecimiento de las brigadas en el otoño de 36. Para todos los observadores, la caída de Madrid es una cuestión de semanas. La de la República que le sigue. Es probable que en este momento, para Stalin, se trate sin duda de evitar eso último, pero sobre todo de subrayar la unidad de la internacional comunista. Como tales, las brigadas internacionales tienen una importancia tan simbólica como material. Por esta razón, la ortodoxia política de la carne de cañón sigue siendo secundaria. Contra todo pronóstico, Madrid se resiste a la ciudad universitaria y al jarama. La verdadera estructuración de las brigadas no comenzó hasta 37, cuando la guerra duró mucho tiempo. Pero el pliegue de la iniciativa personal, la improvisación, a veces feliz, la promoción de los hombres por sus méritos y no por su lealtad a la línea, ha sido tomado. Nunca lograremos revitarla completamente a pesar del clima de sospecha interna, el miedo de los huespias, la manifestación más desastrosa del estalinismo, agravado aquí por las derrotas militares. ¿Por qué? Las brigadas internacionales, un verdadero ejército con todas las cargas que conlleva, están formadas por voluntarios, sus ejecutivos estalinistas tienen que tratar con miles de brigadistas que no les son, y sobre todo los oficiales y soldados que se enfrentan al infierno de la lucha no andan por ahí como pegatinas de carteles, distribuidores de folletos o líderes de la huelga. Segunda razón, para Moscú, las brigadas internacionales son sobre todo una herramienta de propaganda para la estrategia de los frentes populares, y esto desde el principio. Es un Frente Popular Internacional en armas. A efectos del desapremiento no se puede aplicar las mismas reglas que en casa. Por último, una última razón y que va más allá de las brigadas. Todo eso está ocurriendo en España no en la Unión Soviética. Y contrariamente a lo que se ha escrito, los soviéticos no pueden hacer lo que quieren en España y tampoco en Cataluña. Estas conclusiones no han sido cuestionadas hasta ahora por los historiadores y el trabajo más reciente está en la misma línea. Sin embargo, a veces hay sorpresas. Así, en 2012, un libro lanzado desde los Estados Unidos de la Guerra Fría y que pasó por una fisura espaciotemporal, aterrizó en las estanterías de las librerías francesas. son los recuerdos de Sigmund Stein, un veterano judío de las brigadas internacionales, publicado en la prensa anticomunista yiddish estadounidense en la década de 60. El libro fue traducido al francés y produjo una ligera conmoción mediática. Entonces, Sigmund Stein era en 36 un oficial de la propaganda de Birobidjan en construcción. Conmocionado, por los juicios de Moscú, pidió marcharse a España. No fue el solo. ¿eh? A pesar de su voluntad de ir al frente, permaneció confinado en Albacete, asignado al comisario política de la base. Al final de su viaje, consiguió pasar unas semanas con la compañía Bodvino. En Albacete no puede ver nada de lo que está pasando. Y a veces, cuando ve, ve muy, muy lejos ya que ve a Martí precisamente al momento en el que el jefe de las brigadas está en Moscú. No ve nada, pero se aburre y por lo tanto recoge chismes y rumores que constituyen la esencia de este testimonio. Por leerlo, las brigadas internacionales son engrenadas por la mafia, el terror reina contra cualquier forma de disidencia potencial, los asesinados de francés son contados por compañías enteras, es un hobby de Martí. Las orgías reúnen a ejecutivos de las brigadas, prostitutas, prostitutas españolas y, voluntarias extranjeras. En resumen, una variante de la propaganda de extrema derecha de los años 30. Este libro está postfacionado por un historiador francés Jean-Jacques Marie, que se pregunta si Stein no está exagerando para concluir finalmente que no. Con los estalinistas todo es posible y si es posible, realmente sucedió. Hay un artículo de Edward Seal, Christian beven eh, que explica la historia de este libro sobre Internet, para dar la dirección. Hace dos años, Patrick Rothman dirigió el documental La tragedia de brigades internationales », basado en imágenes de archivo del pasado bastante, pienso, de Roman Carmen. Michel Lefebvre, periodista del periódico Le Monde, autor de varios libros sobre la iconografía de la guerra española, uno de los cuales fue publicado conmigo, escribió Cito. Hay dos maneras de evocar la epopeya de las brigadas internacionales. La primera es describir las unidades de voluntarios dirigidas por líderes estalinistas sedientos de sangre que se dedican a disparar a sus propias tropas o a asesinar a trotskistas o anarquistas, traicionando el impulso de la revolución social. La segunda consista en saludar a estos brigadistas como los últimos representantes, de una utopía comunista que se hunde en la noche estalinista, héroes de la lucha antifascista, los primeros en participar en este episodio que prefigura la Segunda Guerra Mundial. Patrick Rothman obviamente dudó entre las dos opciones, opciones y finalmente se unió a la segunda. Las brigadas como mito positivo son convocadas regularmente, ya que su carga simbólica sigue siendo muy fuerte. El término de brigada nunca es neutral, se refiere necesariamente al voluntariado internacional y a España cuando varios movimientos juveniles participaron en la reconstrucción de Yugoslavia después de la, ruptura de Stalin-Tito en 49. Llamaron a sus grupos brigadas de reconstrucción. La guerra de Bosnia en los años 90 fue también la ocasión para que se hicieran eh, <coughs> llamamientos infructuosos para reconstruir las brigadas internacionales junto a los habitantes de Sarajevo. Se pueden dar otros ejemplos fuera de Francia, como las brigadas de solidaridad con Nicaragua en la época de la Revolución Sandinista. Y en Francia, la guerra civil española sigue siendo una referencia ineludible, como lo vimos a propósito de los acontecimientos en Oriente Medio. En abril de 2003, Le historiador militante del mundo árabe Jean-Pierre Filiou, creo que es un apellido catalán, ¿no? Filiou, ¿no? <laughs> Jean-Pierre Filiou publicó un artículo en el periódico Le Monde titulado, oh, voy a decirle en français, vais a entender, La Syrie est notre guerre d'Espagne. Siria es nuestra guerra de España. Se parte de homenaje a Cataluña de George Orwell para describir la situación de los civiles en la guerra. ¿Por qué no? Y luego se procede por analogía de, de una manera que sería cómica si los hechos no fueran tan trágicos. Los bombardeos de Alepo se comparan con los de Guernica Rusia e Irán hoy son la Alemania nazi y Italia fascista ayer. La no intervención de las democracias occidentales en 2011 es tan fatal para los demócratas de Siria como lo fue para los de España en 1936. Por supuesto que sí. Y cuanto a los yihadistas de hoy, son los estadistas de ayer su implacable jerarquía y su ciega disciplina le permiten compensar gradualmente su carácter ultraminoritario, su apoyo inquebrantable por parte de un patrocinador extranjero le da una ventaja terrible sobre la formación local, que está dramáticamente mal equipada y su proyecto totalitario es una negación de la aspiración de liberación ayer del pueblo español, ahora del pueblo sirio. Queremos decir, ¿dónde está la república en todo eso? Jean-Pierre Filiou no mencionó a las brigadas internacionales. Otros se arriesgaron y en otro contexto Después de las masacres de la escuela judía de Toulouse, de Charlie Hebdo, de las terrazas de los cafés parisinos, de la tienda Hypercacher et de la salle de concierto du Bataclan, cometidas por franceses que habían viajado por Siria o Irak. Después de Charlie Hebdo, pero antes de Bataclan, le politólogo Laurent Bonelli publicó en Le Monde Diplomatique una comparación entre varios compromisos externos, incluidos los de los brigadistas y yihadistas. Esta juxtaposición pone de manifiesto, en su opinión, mecanismos comunes. Ayuda a entender que es lo que motiva a algunas personas a dejar a su familia, amigos, su vida cotidiana y sus entornos de trabajo y a involucrarse en una casa distante y muy incierta. En común, una ideología poderosa, el papel de los mediadores en 36 las organizaciones de, trabajadores en 2015, 2015, Internet. Otros puntos en común son común son la juventud, esta no es cierto por los bi, una disposición personal para salir, gusto para la aventura, disponibilidad y, cuando llegan, dificultades lingüísticas en el lugar y el fenómeno de deserción. Conclusión de esta demostración muy superficial. Cito. El análisis semestral el análisis sistemático de los mecanismos concretos por los que tales individuos han luchado para producir utopías opuestas, mueve el curso del juicio moral al terreno político. Todo esto por eso. Mucho más interesante es el libro de Jean Birnbaum, responsable de la sección Libros del periódico Le Monde, publicó en enero de 2006. El título, Un silencio religioso, la izquierda frente al yidaísmo. Yihadismo, disculpe, yihadismo. ¿Qué es lo que dijo? Cito, mientras que la violencia en el nombre de Dios está constantemente en el centro de atención, la izquierda parece impotente para enfrentar este fenómeno, porque a su juicio, la religión es a menudo un mejor síntoma social, una ilusión que pertenece al pasado, nunca una fuerza política por derecho propio. En un capítulo titulado La esperanza, ahora, desde las brigadas a los yihadistas, considera que el antiguo movimiento internacionalista ya no parece capaz de perturbar la globalización del mundo en su forma capitalista. Pero hay una fuerza que parece ser capaz de perturbarla. Esta fuerza es el Islam político hoy en día. Es el único ideal por el cual masas de hombres y mujeres pueden desafiar el orden mundial en los cinco continentes. El Islam político parece ser la única cosa para la cual miles de jóvenes están dispuestos a enfrentarse a la muerte en el otro lado del mundo Hoy, la idea de la solidaridad internacional entre los trabajadores está dando paso, a la idea de la ayuda mutua global entre los musulmanes. Y para el autor, es a la luz de este cambio que debemos analizar el fenómeno del yihadismo. El periodista compara a los yihadistas franceses y el contingente francés de voluntarios involucrados en brigadas, basados en dos libros, Francés yadistas, del periodista David Dobson, que no he leído, y el mío, sobre los franceses en las brigadas internacionales. A la diferencia de los dos autores anteriores, Filiu y Bonelli, no se trata de buscar absolutamente analogías, sino de especificar similitudes y diferencias. Y esto sin siquiera entrar en sus acciones sobre el terreno. Eh, no habla de eso. Lo digo porque la Federación Internacional de Derechos Humanos pidió esta semana que los ciudadanos franceses que participaron en la persecución de yesidis en Irak eh, fueran acusados y juzgados en Francia. Jean Birnbaum llega a una conclusión inequívoca. La diferencia entre brigadistas y yadistas sigue siendo radical e irreductible. Su demostración es tanto más interesante cuanto se abstiene de cualquier dimensión, moral. Había unos 32.000 brigadistas, unos 20.000 voluntarios extranjeros que partieron hacia Siria, 20.000 ¿ah? que fueron a Siria, pero entre ellos 1.000 franceses. Jean Bienbaum plantea diferencias sociológicas entre los dos corpus. Podemos caracterizar al brigadista francés como un trabajador, con al menos una pequeña experiencia militante y una experiencia militar a través del servicio militar. Tiene unos 30 años y es soltero. Esta cuota, esta cuota es en realidad un poco más heterogénea, pero al final no hay distorsión de mis secretos. El yadista que se fue a construir al califato en Siria tiene un perfil más vago. No es raro que venga con su familia. No tiene ni experiencia militante ni experiencia militar. La edad media de este corpus, que disminuye constantemente, ¿eh? es de 22 años. Y estos luchadores provienen de una variedad de orígenes sociales. Curiosamente, para nosotros, para mí, el sentimiento que pone en movimiento a los yadistas es menos odio que entusiasmo. Encontramos así la misma motivación básica en ambos grupos. Ambos desean ayudar a sus hermanos mártires. Los yihadistas franceses están perseguidos por imágenes de niños sirios asesinados por el ejército de Bashar al-Assad. En cuanto a Siria, Yemen y el bombardero israelí de Gaza, ponen de relieve la urgente necesidad de una solidaridad mundial. Hay un efecto dominó comparable con los dos compromisos. Si te vas, me voy también y una poderosa red de solidaridad, aunque sea menos visible con los yihadistas. Así, como los brigadistas veían a España como el lugar de una lucha por el capital, los yihadistas están convencidos que lo que el destino universal, universal, depende de lo que le suceda a Siria, o más bien a la Sham. La Sham es el grupo de países, eh, eh, Siria, Jordania, Israel, que incluye todo el Oriente Medio. Entonces, el periodista ya ha señalado dos diferencias, la sociología y la cultura militante. Además, hay una tercera. La salida hacia España, en Francia, se hace al aire libre bajo el signo de la colectividad y supervisada por organizaciones poderosas, la de Siria es más individual, improvisada y clandestina. Tanto los brigadistas como los yadistas quieren finalmente liberar al hombre de su estado de alienación. Y es precisamente en lo que podemos destrar de esta liberación que hay por usar la fórmula de Birnbaum, cito, un conflicto mortal entre dos visiones del mundo, dos ideas del hombre. En resumen, es en el nivel de las convicciones más íntimas donde reside el antagonismo. En el ideal revolucionario, tomado en su sentido más amplio, el socialismo universal permitirá que no haya más burgueses o proletarios, intelectuales, manuales, nacionales o extranjeros. Pero individuos emancipados, mujeres y hombres que finalmente han emergido de la prehistoria de la humanidad, han entrado en la historia. Y yo digo, no bien, en este sentido, es plenamente el heredero de la ideología de las luces. A los yaidistas también les resulta difícil tolerar la división de la humanidad. Para los yahidistas es necesaria una regresión voluntaria a la, a la injusticia del capitalismo y del imperialismo. Oponen el retorno a un bendito origen de los primeros, tiempos del Islam. Los primeros tiempos naturalmente muy eh, fantaseados. Y ya empezar por romper con Occidente y globalmente con la historia. Tengo que hacer una digresión citando otro libro. En Terror dans l'Hexagone, no necesito de traducir. En Terror l'Hexagone, el politólogo, el politólogo Gilles Keppel, especialista en el Islam y el mundo árabe contemporáneo, desmantela esta estrategia separatista. Quietistas salafista en total ruptura con Occidente, pueden dejar Francia para vivir simplemente el Islam integral en un país musulmán, donde la mujer puede llevar el nicablo, por ejemplo, el belé integral que ya no es permitido ahora en Francia. Este es un enfeco perfectamente pacífico. La transición a la valencia, cuando se produce, y de eso es lo de que estamos hablando aquí, adopta dos formas. Combatir las armas a mano en los campos de batalla que se han, sucedido desde los años 80, Afganistán, Bosnia, Pakistán, Irak y sobre todo desde 2012 Siria y de nuevo Irak. Y segundo modo de violencia, ejercerlos en el territorio de los Kupfer, incrédulos, impios, cuya sangre es lícita según la expresión coránica, es decir, se tiene el derecho a matar. El caso Mera, el matador de Toulouse, inició este proceso en Francia y estas dos formas de violencia pueden combinarse. Casi todos los terroristas de Francia empezaron por luchar en, en Siria. Llegados ahí, hemos visto dos ideologías lógicas y antagonistas que no es menos importante que el que existe entre un, voluntario de la Legión Charlemagne, por ejemplo, la SS francesa, por ejemplo, y un combatiente de las brigadas internacionales. Pero hay otro, de una dimensión completamente diferente. El privilegio absoluto concedido al más allá, que va acompañado de un deprecio por la vida. Esta afirmación se repite constantemente en la literatura y la imaginería islamista. Solo los mentirosos y los cobardes aman la vida. Los veraces y los valientes solo quieren la muerte. En palabras de Ben Laden, que se convertirá en el leitmotiv de los yihadistas, amamos la muerte tanto como ustedes aman la vida. Y concluye Jean Bienbaum, cito, aquí. El choque entre los imaginarios brigadistas y yadistas no es solo frontal, sino también visceral, porque los voluntarios de España fueron a la guerra para construir las condiciones para una vida plenamente humana. Esa será también mi conclusión. Muchas gracias, mí por tu fantástica presentación haciendo este repaso desde el inicio de las eh, brigadas de voluntarios y voluntarias que vinieron a España, eh, explicando y centrándote un poquito en la represión que también se vivió dentro de la, organización de las brigadas. Has, ah, citado también el eh, cómo se creó el mito positivo de estos voluntarios y voluntarias que en algún momento de la historia más reciente han suscitado movimientos con menor o con menor con mayor o menor éxito de intervención internacional voluntaria en conflictos extranjeros y has terminado eh, con esta conexión con la actualidad señalando posibles similitudes, pero sobre todo eh, las diferencias entre los idealistas voluntarios que, se unen eh, últimamente a, la causa del Islam. Damos eh, un turno de palabra al público asistente. Tenemos diez minutitos. No sé si habrá varias preguntas o si eh, empiezo yo. Eh, pues bueno, simplemente continuando con, la última parte de tu, presentación y la conclusión que nos has ofrecido has señalado, como decía, has contrastado las, diferencias, sobre todo de, las brigadas con los voluntarios idealistas en la actualidad, en conflictos eh, en el mundo islámico. ¿Hasta qué punto crees que la, memoria de las brigadas eh, que lucharon en España puede incentivar un movimiento que haga frente a la extrema derecha actual, evidentemente no desde el punto de vista armado, pero sí desde el punto de vista de movilización civil. me parece el, problema es que eh, se entiende de, qué manera la memoria de Begaras puede ayudar a luchar contra eso. Oh, <laughs> no soy optimista. <laughs> No, creo que, creo que los, los que vemos es un... Um, no, soy, no soy un especialista ¿eh? y, en verdad empiezo empezó solo eh, a, leer libros sobre los yihadistas. Y he leído el libro de Birnbaum porque que no conocía, porque alguien me dijo que hablaba de, del mío. No, eh, en verdad pienso que la característica de, los yihadistas, de, los jóvenes que van a Siria, es una ruptura total, frontal, y, eso me, parece muy importante. Cuando, cuando me explica que eh, es un trabajo, muy serio que hizo, pienso, que, ¿cómo decir? La, la historia de las brigadas internacionales pertenecen, pertenece a la historia Claro. Y la verdadera ruptura de los jóvenes yihadistas es una ruptura con la historia. Es decir, que no, no quieren, eh, no, quieren, eh, en verdad quieren olvidar todo. Por ejemplo, eh, en sus discursos hay no me interesa la política, no me interesa la historia, no me interesa nada, no me interesó nada, nada de Francia. Mi mundo, mi vida, eh, no están aquí. Entonces, creo que, no. La otra cosa es que, tal vez es lo mismo aquí. Eh, en, Francia decimos cada vez que la llave es, es la escuela republicana. Y y, es seguro que, que hay ruptura, pero también no estoy seguro porque, ¿sabéis? Eh, los, hay, hay eh, en verdad un, hay dos cosas, en verdad, que, que, que, que renden las cosas muy difíciles. Una es que eh, todos los yihadistas no vienen de ambientes pobres. ¿eh? Ah, y también hay, muchas conversión, sobre todo las chicas que son jóvenes. Y pueden venir de ambientes de familia muy, donde no, hay problema. Eh, es, entonces, eh, no, no, es una apreciación sociológica que permite de, afrontar eh, eso, es, una cosa. Y entonces puede ser personas que no hubieran problemas en la escuela, por ejemplo. Es porque no soy, eh, no soy optimista. La, otra es que tenemos un, problema en Francia, otra diferencia, supongo con las brigadas internacionales en la es que es en los cárceles que se, que se hace la propaganda, la más importante para la eh, conversión al Islam, propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cosas también donde no sabemos qué hacer, no sabemos qué, decir. Y también, y creo que entonces, no, no, no contestó a tu pregunta, Rose, <laughs> Porque no tengo, no, no, en, verdad, hace, hago como los políticos, es que hablo cuando no sé qué. no, la reflexión Preguntas entre el público, tenemos ya la primera, por favor. creo, creo que nous tendría que hacer un, eh, un entre l'islam et la brigade brigadas La brigade brigadas internacionales eh, han venido con el mientras que, como l'a ha dicho justamente, l'islam eh, el es el odio a nuestro sistema, al sistema republicano, a todo sistema que hoy día mm, nos hace vivir. No, sí. solo voy, a contestar a eso. Eh, cuando he leído el libro de, Birbon, me pide, tal vez que también los brigadistas, y, pienso a los comunistas revolucionarios, eh, sabéis, hay una generación de comunistas que fueron a España que parecen en ruptura también con la República Francesa que parecían en, ruptura ah, la, tercera periodo, ¿eh? Eh, cuando se hablaba del socialfascismo, fascismo, ¿eh? cuando se escribía en la humanidad que democracia, democracia burguesa ya es fascismo, se leía en la humanidad en los años 30. Entonces, se, podría decir que eso es, es una ruptura tan importante con, la Francia de la época que lo que está. Y en verdad no es verdad. No es verdad porque pues, eso es el discurso, son los actos, eran revolucionarios. Pero verdaderamente, cuando hablaba con Henri Roltongui, parecía hablar como un libro de historia de la escuela de la Tercera República. Es decir, que incluso entre, eh, eh, entre sus comunistas muy duros, había, había una fuerza de la escuela republicana que hizo que cuando el Partido Comunista se convirtieron a la República, fecha de 35, no antes, ¿eh? antes iban a las elecciones, pero eh, elecciones no es nada, no, voy a citar a, Lenin. Eh, lo interesante es que cuando el Partido Comunista francés se convirtió a la República, al nacionalismo también, en 35. En verdad creo que para los comunistas que fueron a la escuela francesa republicana fue una conversión muy, muy, muy fácil y muy evidente. Entonces, eso me parece una diferencia muy fuerte, claro. ¿Alguna otra pregunta desde el público? Aquí vamos cerrando Bueno, no es una pregunta, es una opinión modesta mía por lo que he estudiado de los brigadistas. No creo que sea tanto que fueran con el corazón o con otra cosa, con el corazón también supongo que van los yihadistas. En mi opinión el asunto es eh, pues que en aquella época había una conciencia de clase y unas organizaciones internacionales que ahora no podemos ni soñar no hubiera habido brigadas sin, esa conciencia de clase. Eran sobre todo antifascistas, desde el punto de vista comunista o socialista o sindicalista. Los, organizó la Tercera Internacional. ¿Dónde está ahora ninguna internacional que los pueda organizar? ¿no? Y es contradictorio porque la Tercera Internacional era stalinista y aunque ellos siempre presumen de solidaridad internacional, y eso con toda la razón, y de conciencia de clase, pues cuando hablan, por ejemplo, de los anarquistas españoles, demuestran que no tienen... Claro, yo estoy hablando porque me he especializado en brigadistas alemanes y además a través de testimonios de la República Democrática Alemana, entonces ya la cosa está muy filtrada, ¿no? Pero ellos siempre eh, hablan de los anarquistas muy mal, de los anarquistas muy mal, pero conciencia de clase tenéis vosotros y estáis hablando mal de otros que también tienen conciencia de clase. Es un poco contradictorio, pero bueno, es la política stalinista, ¿no? Pero en todo caso, conciencia de clase y grandes organizaciones internacionales. ¿Dónde está ahora la conciencia de clase? ¿Dónde están ahora las grandes organizaciones internacionales? aparte de que el fascismo entonces era muy evidente y sobre todo para los brigadistas alemanes, supongo que también para los italianos, que lo habían sufrido en el, fascismo o el nazismo en propia, piel, vaya. Venían del exilio la mayoría de ellos. Entonces ahora el fascismo, pues hay fascismos, yo qué sé, muchos por aquí, por allá. Son fascismos, pero no hay un enemigo tan claro, pero sobre todo lo que ya he dicho, conciencia de clase y organizaciones internacionales. Esa es mi opinión. Última pregunta, por favor. Eh, buenos días. Eh, bueno, solo vamos a recordar que yo creo que también los dos modelos, de cierta parte, de, en cierta forma, en Siria, han, vamos, están confrontados, ¿no? Eh, es lo que pasa con, por ejemplo, las milicias kurdas, ¿no? que han recibido incluso apoyo eh, internacional, o sea, voluntarios dentro del Estado español que, que, han ido a combatir junto con las milicias kurdas en Kobán, con, con vamos, con las mujeres combatientes del, del Kurdistán, ¿no? Eh, en fin, eh, solo hacer esa puntualización que vamos, que sí hay similitudes, pero vamos, que, que también están enfrentados esos dos, esas dos, eh, dos puntos de vista, ¿no? Y esa. Ahora sí que en primera fila, la última pregunta y cerramos la sesión. Un segundo. Quisiera agradecer al ponente eh, el abordar eh, cómo eh, se repasa la historia en Francia respecto a las brigadas internacionales, sus conexiones, porque este debate no existe aquí, no existe ningún tipo porque tenemos pendiente un debate sobre lo que significó el estalinismo en Cataluña y en España de una manera desapasionada eh, el libro que hace tres años eh, se publicó eh, sobre el hombre del Piolet, sobre el, el, asesino de Trotsky, no ha llegado a suscitar un debate necesario y encontramos bastante común en la izquierda, incluso la izquierda que se llama alternativa, la idea de que hay que hacer el Partido Comunista del siglo XXI, del PSUC del siglo XXI, con un recuerdo romántico de una organización stalinista eh, bastante discutible en cuanto a sus comportamientos democráticos. Entonces, todo esto ha afectado a una generación de combatientes que se sintieron identificados o que iniciaron su lucha eh, vinculados al estalinismo del PSUC y que ahora tienen un recuerdo romántico. Pero ese debate a mí me ha excitado mucho su intervención positivamente y espero que también eh, la jornada de hoy pueda contribuir a esa idea de revisión desde el pensamiento crítico de las brigades internacionales sin caer en las simplificaciones libertarias o anarquistas, etc. Es decir, tenemos una tarea apasionada que es construir una izquierda del futuro a partir de una lectura atenta de las izquierdas ah, totalitarias del pasado. Gracias. ¿Algún comentario más? De acuerdo, muchas gracias a todos los asistentes. Em, permitirnos, por favor, em, leeros cinco líneas manuscritas que nos han llegado ahora de un voluntario republicano catalán, Josep Randey Riva, que eh, ha querido eh, hacernos llegar de su puño en letra estas líneas porque Josep eh, formó parte Josep formó parte de las Brigadas Internacionales, siendo eh, voluntario republicano nacido en Cataluña, y nos transmite la siguiente eh, idea. Leo en catalán, si eh, lo traduzco a continuación. Voldria demanar-vos que mai oblideu la generositat d'aquells milers de persones que van lluitar en aquella estúpida guerra. Disculpeu. Hauríeu d'explicar-ho als vostres fills i nets perquè mai més visquem el que jo vaig viure i patir. El Josep va lluitar amb la eh, Divisió 35 de la 13a Brigada, el batalló Rasqui, concretament les ametralladores. Josep nos dice que nos quisiera pedirnos que nunca olvidáramos <clears throat> la generosidad de esos miles de personas que lucharon en esa estúpida guerra, que lo tendríamos que explicar a nuestros hijos y nietos para que nunca más viviéramos lo que él sufrió i Josep nos acompanya avui en la sala.